अगर आप किसी भी कॉलम को या रो को अनफ्रीज करना चाहते हैं तो कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं with the help of shortcut की क्या शॉर्टकट की हो सकती है अनफ्रीज करने की आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए ये समझते हैं अनफ्रीज करने की शॉर्टकट की क्या हो सकती है सबसे पहले आपको प्रेस करना है ऑल्ट फिर प्रेस करना है डब्ल्यू फिर प्रेस करना है एफ और फिर प्रेस करना है एफ इससे भी पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फ्रीज है देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम गायब नहीं हो रहा है बाकी सारी चीजें आ जा रही हैं लेकिन फर्स्ट कॉलम फ्रीज है तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें प्रेस करना है अल्ट डब्ल्यू और फिर प्रेस करना है एफ और फिर प्रेस करना है एक बार और एफ तो अब आप देखेंगे कि ये अनफ्रीज हो जाएगा अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये भी गायब होगा ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video